naye wisdom ono nno y'omu ku bago twandiise one of the funniest realistic bloggers etulina mu uganda however mm. ngenda kubakanya naye leero ebigambo biri between a blogger and an analyst wetugenda mm. otandikira kuba ntubadde mbadde muŋamba kayesi blogger analyst olaya ŋamba ono editain simanya biki so weare going to be debating on that ng'atubuulira mm -hmm. ki ekimuleese okwesibawo ku bukulembeze bwa bbuloga wakabumalamu emyaka emeka ani yakuwa diguli hmm. yo bwa bbuloga bagikutte <laughs> eh, bannanga batulaba amanya gange nze kaye bwizite omutabani w'omulaalo omubwati hmm. eyakulya eh, ku mata omutali mazzi neserira aka bulijjo mbagamba twava erwego nono wali abaerwe nga bankubira banoonya kyalo kyaffe ennyumba e bakole batya ne bagamba nyumyanga naawe olaba kati nga bob wine eh. taata we baava mawokota mhm. jajjawe watarakira mhm. ye yasirimuka nga bakubya ekyuma kyabwe ekyemmwani tebula eh. bairawe bob wine bajjajjawe tebaberanko baavu mm. jajjawe yalina ekyuma kyemmwani mm. ne babomingawo banoba museveni mm. kubanga taata wa bob wine eri wa dp kati asenguka dde kanoni eriliganye bakubye ekyuma kyonna bizinesi naye ettaka lyasigalawo balina ettaka lyenkanawo bamairo meka ziri awo olusozi lulamba lwabwe abo abaana baboboyi mm. kati ate wanaagenda ozimba efaamu oba ekintu kyonna nga bagamba nti ate atubbye kwegamba nnemunya n'abantu obugagga mm, bwayo famire aha bino bwetwalaba ofcourse waliozungation bikozo bitya nowomanyi naawe abantu abamu mufuna musetback abaana nemutandika nemutunda ensenene nekibakubako nemulaluka eh, mm. naye baesotinga babanjoma ne baga naye ndinako mamaakwe wano yatulekera eka mukyo obuyumba lwakitandikira mm. wano ne babugabana ne bagattagatta kati kyetulaba tulinga abalowooza nti babufunye kati mm. hmm? kumbe eh, kati awekamuca bakubanga nali ngamba gaayi ah, ah, nagamba aa nagamba abasajja balina maama abwe yabagulira obulumze ebukotokoyo asibukoto kamoca hmm. nemuga kyonna kyokiyita ekampala <laughs> kubanga okubaali ebukoto pakamoca eh, kubanga nga nno maama waabe oyo yali nasi hmm. waaba yabalekera obuzigo obusukkamu abiri smith omukazi yakola kati abaana webeesooti nga nga neddaka tutandike wa ah. wano ge mayumba gokola ki so e, e, jajja wa bobwain ava emawokota wano nga bakubye bizinesi ye nga talina adde ekanoni kakati eh, naffe tuwava lwengo era bulijjo nkyogera ne tudda empigi awe mawokota etegereza gwe omukulembezeewo omup wakukiikira mu palamenti yekiyaamaani era kakati ate eraba iri gweomanye obulungi gye bwava hmm. ewaffe eh, awo ku ŋoma empambire abamanyi empambire hmm. abamanyi empambire oba oleese masaka otuuka empigi sigala ku maini ekyalo webatundira eŋŋoma ah, ah, bweotuukanga obuuza mbuuza ewa wisdom bajja kugamba obuuza ewaba wisdom oba ewa wisdom oba ebintu bibiri ewaba wisdom wewali newa wisdom wewalikyalo eh, anti kakati eh, ekirumira eh, ekirumira bamutira era netumuzuukaawo very good kati olaba wali mu sente wali aha kati olusozi olabakungoma waliwo ekipande si kyomu mm. kati ogamba ewa wisdomu nze nze kke yasooka ku lusozi era ennyumba yange eri ku lusozi eyo tuveeyo kati nasegede naffe twava lwengo nesenga mu buganda eh. nze wange asigala awo mako kigere agenda saidi zeno otuuka egayaza mm. nogenda olaba e, e, ettaka lya nnaro mm. eh, bakite batya erisaaki eyo eri egayaza bakita batya bakita batya erisaaki sente mm. ettaka lyabwe erikoma erya jjajja wange olitandikira ali bagagga era jjajja wange mu minisitu ya lanzi agenza okufa kyapa agenza okufategeeza mmwe lineteeka epya erijja terina eribakwatbano basiru bano basiru minisita yavuddeyo n'agamba nakyobe is the damest person tobola bankuba n'akawulo the damest person of ever seen ye minista wa lanzi era nagamba gwe gundi waliwo abantu amu abalina amanya amaganda nga si magandaejange era nze the damest the damest tosobola kulumba ttaka lya mailo hmm. olwo minisita mayanja kayanja mayanja biki gwe balese state minisita wa kimenyi waland hmm. yaleese nanyonyola omanyi bamuwaddewo minisita omanyi baleeta programu hmm. waliyo agaganda agasajja agaganda kubanga bagawadde sente gonna galiawo gapamakupoti nga gakozesa ebifo byago galumya abaganda banokuulira ani yawakabaka eyawakabaka gundi muteesa obutwebera andani yali muganda eyali amu obakabaka bwa buganda oluku okwekubirako bo tebaali baganda hmm. naye abantu abo ogenda obanoonyereza envo zaabwe hmm, gye baava ogenda obubalaba nga moto tebaali baganda kyobola tulina enfisi eh. mu buganda hmm. omanye obuganda tekitegeeza nti tribe oba ki obuganda eba karakta mpisa tobolaba omuntu azaliddwa mu buganda kubanga buganda was a nation a country a country before uganda mm. bw'ozaalibwa wano smith anti ate katikatera eh, yasigalawo and there is nothing ah. wrong namuliriza uh, ah, katikatikakubulire nrm nogiwa emyaka ah, emirala abiri wallahi weriwa eva wano buganda egenda fuuka olutalo eh, lugenda kuba wano buganda yekutule ku uganda nkubuulidde era abaana baffe bagenda mailoland eh, eh, egenda okuvaako buganda okwokutula okuddayo olu uganda kati ogamba ono omukyala aliyesimbye wano emitiyana wano wano baleka bamukuba akalulu n'abakooba gunda eyo kamukuba akalulu ono wamawulire waffe hmm. kyogamba muno alidde mu buganda oluku buganda atike kyenkugamba yenabbanja president seven lumu yatunyumiza eh, olaba bakuba baganda yatunyumiza nga tuli eyo twali lwakitula emboozi n'enseka yagamba yali atunyeza era yatumwekezaako oba twawakana nani simanyi era tudde awo nze neyanjula amanyi neyanjula byange naga akategorisdem ofuuka muganda kati n'atunyumiza ekintu yatugamba mbulumu baali boogera ebintu bya buganda nga oba ye mululi mukasa kyemmanyire erinnya lyeyaleeta ng'amanyi nti musajja muganda nnyo kati nga baliwo ebyabaluuli n'ebyabaganda nga tabitegeera bulungi kati museveni ng'ali mu kuwolereza bintu byaki byabuganda eh, kakati nene eh, bamukolako n'emikolo president museveni muganda by default ah, ah, ah. no lindako no lindako lindako nzija president museveni mm. mu nsi yonna waliwo amawanga abiri agakukolako emikolo n'ofuukawo ggwanga eyo isirairi eh, mu nsi yonna isirairi bakukolako emikolo n'ofuuka omujju n'abaganda bakolako emikolo bwe batiabazulu eh, eh, eh. anti kakati abazulu bo basobola obutakuwa linnya mm. abazulu bakolako emikolo yes naye ate ensi bbiri isirairi ne buganda okyusa amanya pulezidenti museveni bamukyusa dde erinnya era wagenda kudamu okwesimbawo nga siyetuwabula ngaekatongole ayo <laughs> jakunzijaba obutu <laughs> katongole museveni ani eh, eh, eh. agenda kujja nga yoweri museveni katongole museveni amanyage eryo lyerinnya lye erisembayo ate erifuna wa myaka nga ataano nineteen fifty yaliwo emeka yafiiridwa jigundi we azaala anti lwo ekyankanze eh, bawangaala nnyo walabe musajja bakyali wano jajjawo emyaka gye bawangaala kati obeere katonda bannaye oba katonda tumukole ki oba jajja emyaka gyena mu emeka n'omulala essaawa yonna my friend abasajja tebayina yatono bala n'abawa bibiri kubanga olabu oli <laughs> tukomyewo ku babuloga kaye oli omu babuloga abamanyikiddwa mu ggwanga era mwagenda omutekola ekibiina ekyamu mm, mm, mm, ntakaza ki ekyerwekyobugagga naffe twavayo ne tusenga wano ne i don't lumu nja onzikizaa nekunyumiza emboozi ya kirumira waliwo another side of kirumira abantu gwe batamanyi ushalakse travel tumpiji kunyumizeyo kunyumize emboozi ya kirumira ojja nakwewuunya eh? ekifuula buganda kingdom okuba ku ntikko wano hmm. nti mandela omusomali ize muganda aprout muganda katongole singi ng'ogyeko ebyanyala mu byesingoza ebyeddala ebyeddala muganda era akiikaawe mengo nosinga abaganda basinauhuru uhuru nsubuga walayi muganda ebyeddala ebyeddala soka omubuuzeko eh, munzeewu nona buli wenzija ngambu yangambanga mu bifaanana tere no nemugamba olisiryati ijaraba ndoza american hi buliwenzijaaga nzekukolako nzekukolako kakati kakati omulaba kati oyo <laughs> oyo kati obuganda hmm. era bw'okola bwoti ekintu abakulidde wano hmm. okola ekintu ne bagamba kaye okoze oyogera nga atali muganda hmm. otegedde ekyo n'abajju bakirina hmm. omujju okola ekintu nebakutunira bati naga jews don't do that kati egyo empisa era ngenda kugamba bayibuli ogiraba bayibuli egamba nti eggwanga lya isirayeri eggwanga ebberebe lye lya katonda ngaba nye namba yange esimu for two purposes mm. bino byetugenda netwogera abantu babitwala mm. waliwo omusajja era akizemu nenkubira faruuku oyo omuntu akubira nenena ah, bikola kubino byetwogera kubanaliiwasanalizing nti omwana agenze dubai nokola milioni kumi na munaana mm. kale katugambe wakosaako nnya olinawo kumi na nnya mm. ozirabako mm. mukifo kyogenda ogula polotiwasi ogulayo obuyumba nogiyikawala wansi obekazeeyo mm. n'ogulayo obulumuzi obusatu n'otandikira awo mm. n'osula mukamu kali aka obuli obubiri n'obupangisa nkufuna emitwalo kumi n'etaano mm. n'emitwalo asatu oba era tokola tofuna kyakulya mm. paka woonoosonda tiketi kati waliwo omukulu omu era nabagambye kati abantu buli wentula bwe nti ngaba essimu ngaba essimu yange ebya ddala ne ŋgamba banaiwe oba olina one info gompa kati ne wabasirikale oli ayaka era nategedde lwaki abanyarwanda batukubanye mu somaliya onsindika ku ssimu yange eri zero seven zero one 49 40 39 ziro musanvu ziro emu ana mwenda ana asatu mwenda ne ku whatsapp aha whatsapp olaba ekifaananyi nga actually okuba ne ku video noga wisdom ina info bwatusooka ogere hmm. baha smith bampadde wastrazenica hmm? nenamba nagifunye eya uk nengikubako hmm? eddagala bino ajja naatune byagamba nti teri ddagala nagikubyeko nayoganda tebasaaba nakede kutwala kesi ng'eriko n'ebipande bagiteeka ali emulago eh, eh, era eyagitaddeyo nandi mukuwese ee eh, nandi mukuwese n'otomujja wange era wabadduka wamajangu wekweke ewange kale kaye wisdom kaye bakoze ettaka lya mailo mu bigambo nga bibyo bitaano ettaka lya mailo smith kankubuulire hmm. bannayuganda kyembagamba kakweka katono nnyo hmm. mu lukumu lunaana hmm. kyenda mwena eighteen ninety four abazungu bajja wano bwe bajja wano ne bawamba buganda hmm. as a nation hmm. otegete katugenda okutambula okuva mu lukumi lunaana kyenda mwena hmm. ne tuyingira endagaano ogitikira ya nineteen zero zero buganda agreement kati mbuuse nzituusa awo waliwo kabaka ttwa kati awo abazungu bagenda baleeta abasaveya okuva e bungereza babaleeta wano ng'ekibaleese ki bapima ettaka lyonna eriri mu buganda bwe balipima ne balimanya lyenkanawa obungi ne bakola ebintu bisatu mhm. bakwata ettaka eryo mhm. kabaka wa buganda jika yeyali saabataka of course ye saabataka mhm. era erinnya terimutwangako saabataka kitegeeza kabaka wa buganda enanyi ettaka lya buganda kati abazungu baddira nga bamaze okupima jukira cwa mwana muto ne baddira ettaka eryo ne bamuwako mailo bisatu mu ataano kati lwaki ndeeta kino ekya mailo lwaki ettaka baliyita mailo landi baliyita mailo landi kubanga ettaka abazungu baleeta abasafiri okuva mu bungereza ettaka baalipimanga mu mailo si mu eka eh, kati bapimanga kubanga tosobola kupima eka abasajja babaleeta ne bapima okuva eno paka bombo bapima kati onoomalayo dinga oli mu eka bapima nti waliwo mailo bwezi ne baleega ekigambo mailo wekiva nti mailo ettaka mailo landi otegedere kyava kati bati mailo emu erimu ekazi lukaaga mu ana mu ezo per one egg mile erimu acres six hundred forty nine acres forty five acres now bagjyako kabaka wa buganda bamuwaako miles bisatu mu ataano baddira bamugwanya ba apolo n'aba bejja abamu babaako mayiro abiri abiri kati kambuuke kuba tetulina budde baddira ettaka eddala eryafikkawo liri mayiro kenda nine hundred miles balireka nga siri ya muntu nga bagamba abaganda abala basobola oddikozesa nga bye baagala mm. njija ku kino oba okiwulira nnyo kibayita mumayiro akenda naye nga sinakugjawo mm. ne baddirayo ettaka eddala eririko amakanisa amakereziya bitya ne balirekawo nga eryo ettaka ly'ekkanisa nga woolaba lubiri ne balituuma freehold mm. ettaka lya freehold ettaka lya chaki bwogenda odigulaku mwattu bakuwalizi tosobola digula zijjawo naye lyettaka jukira kabaka wa buganda yali yaliwa e, namirembe lubaga abasiraamu aba orthodoxi kati ne balipima nti lyerino lyo lya freehold ne baddira ettaka eddala gavana gye yali asula entebe eruddawa hmm. ne balifuula crown land in the end eryafuuka public land hmm. kati eyo kansimbe osfulstop komyeokumaire akenda hmm. bino byowulira mmaire akenda buganda kekayanira mm. bwe tujja mu lukumi mu 1962 hmm. abazungu bwe baali bagenda tuwa independence obwetwaze baali babutuwanca basooka genda buganda kingdom era bwe tuba tucelebratinga independence the day before abaganda babaceebratinolekitegeddeku buganda eceebratinga independence nga tudde hmm. engeera neba ya uganda era waliwo omusajja avuma ennyo n'abajerega naye ebyeddala tamanyi kyajerega abazungu gavana atambula okugenda emmengo mm. n'ebiwandiiko n'empapula mm. akwata mayiro akenda mm. mu bimu bye yazza yakwata ogikenda ettaka lye baalekatema wadde wadde muntu era mayiro akenda alikwasa kabaka wa buganda nti wano ekisooka ettaka lyonna eri mu buganda lyali liryo naye ne lino lye tutaawa muntu tulikulekedde kubanga liryo otegedde balidiiza kabaka wa buganda kati okuva mu 1962 paka 1966 kubanga lyali lirye lyonna ettaka lya buganda yenna abakabaka hmm. ba buganda libalirye hmm. yagabako n'okwesa n'obeerao now tugenda otutuuka mu 1966 obote akuba obwakabaka bwa buganda bw'amala okkuba kabaka adduka whatever byonna ebyagwawo obote addira ettaka lino erya mayiro akenda hmm. atandika oddigabako ebyako bibayita ebyaliizi otegere wano bano bebazanyako tebakimanyi nzija jukira kati nzija kati agabako liizi lwaki ekitegeera nti obwakabaka bwe buliddawo hmm. amazima ettaka lya buganda kati tukuwako liizi emyaka ana emyaka abiri oba kumi manya nti nno liizi eno wadde gavumenti ya uganda yegikuwadde hmm. newa ttaka lya buganda hmm. sigeze mu bitundu nno birala kati tambuka awo natutuuka mu 93 hmm. mu 1993 kabaka wa buganda ono aliko nga tebannamutikkira baali bamuyita saabataka hmm. baasooka ne baddira ettaka eryamayiro akenda hmm. ne batuuma kabaka landi eh. era ne bagamba tugenda ddikuwa naye nga ofcourse jukira kubasendasendako dda abantu bazze bagabako ebyapa ebyaliizi nga kuliko ne bana abazze bana abanrm balibye ne balifuula public land ne balibba eh. ne bafunako ebyapa now kati what went wrong pulezidenti museveni mm. kati kansiba ebira tubyogerako olulala mm. pulezidenti museveni agamba nti ekizibu mu ettaka lya buganda mm. e, mu buganda mbuwano ekireese obuzibu ku ttaka kwe kuba n'ettaka system land system gye bayita mirolan i want to challenge the president bukyagwa bibuuzo ebyo yabigudde yafunye ziro tasobola kivaamu ebyo byeyepanka nti no you can't educate me about democracy. You can't educate me about Uganda. You can't educate me about my Rwanda. Let me educate you about my Rwanda. kumbi bitujja tulimba mm. ebirala ojja tulimba otulimba lwero demokurase walwana e mozambiki olesanga banna obayita simanyi deraya nomugadisu simanyi bayita byonna mubyeyite kale ne mweyite lubaale katonda byonna byonna mubyeyite mm. kubanga ebyo mujja byeyita we mulivaako mm. tubagambe beyitanga balale n'obudusa naye ate baali bakapere naawe ye anti kakati otolaba bonabona balaita bakabi lemiteriyo mairo land mm. nga we nabanyonyola ekiva ku mairo mm. kati nze nina ekyapa nina ettaka lya kabaka wano olaba nsasula obusuulu every year and am proud to do so mm. okusasula mu buganda wamanya mpagira bwakabaka bwa buganda bwange mu kampala bw'oba ne poloti oba ettaka lyonna osasula emitwalo etaano every year am proud to pay that money as a muganda bw'obeera mutandukasi okukosa ebisale bigenda bikyuka naye ate nyina n'ekyapa kya mayiro mm. kati nze nkijjawo ataaliwo ku mugwanya gwe bataagabira mm. abazungu bwe baawa bamugwanya bano e, mayiro abiri abiri be baawa bonna bakimanyi ono banamasole banamasole abo bajja batundako mm. tibamuwa mayiro abiri n'atundako mayiro emu kati we gwebaguzaako mayiro emu najja n'atuguzaako mu poloti naffe kati nze we nfuna poloti nfuna kyapa kya mayiro nga si kyaliizi mm. kati aba kansubira nti abantu bategedde mm. kubanga oli asobola ogamba bweba endagaano ya lukumi lwenda ziro ziro mm. ye yagaba ettaka lya mu buganda erya mailo mm. kati ate nze ekyapa kyenyina kya kikumi ku ataano ekya mailo kivaawa aa ah, bali be baawa bagenda batunda ownership eya eh, mailo kati najukira ettaka ne libagaba ah, erimu lyaliko abantu najja nagamba lwaki tebwegula kati ne bwegula naw nze omuntu eyafuna ettaka lye ngaenanyini ttaka lwaki ongamba nga tomusasudde wano mu buganda nti ettaka lye nditwalire bwereere katuwuliriza kankubuli akantu okugjaku smith wano tugenda mpola mm. bano bafala batujoze mm. bajoze abaganda mm-hmm. president museveni ne gavumenti ye baleeta kye bayita ah, land fund mm. nga sente ezo every year bajjako sente mu gwanika vote ne bateeka mu land fund land fund nga kyekola bwejjawa nekawala ne bagamba nti netaka lya namasolo ne babala abantu abali ku ttaka eryekawala emitwalo esatu nga gavumenti ya uganda ekwata namasole nayini waali ayina ekyapa kya mairo nemugamba tugenda kugulako ettaka eryo abannauganda basigaleko bafune obwanayini nga gavumenti wemuwa hmm, ye akivaamu fe abatuddeko ne tutandika okugenda mu uganda gavumenti okuprocessinga ekyapa tufuuke ki kati ekibanja kye ki hmm. ekibanja kwegula ettaka ku ndagaano hmm. nooba nga buli mwaka olina ku kafi katono kosasula hmm. nanyini ttaka nawe hmm. nkugambye wano tuli wano eh, era kyebayita ekibanja kuva dda eh. bajjajjaffe basasula ekibanja eh, ewamu basasula lukumi buli mwaka ah. era sente ezo ziri fix tosobola zisusa kampala newekulakula netya tujja sigala nsasula emitwalo emeka wichi is okay naye kati bulira kanaakaa gavumenti ya uganda weereeta land fund hmm. ettaka oteekedde kino abazungu kye bapima wano mu buganda bakipima ne mwankole nabeerayo banayina ettaka hmm. gavumenti ya uganda yagenda mwankole gye bava ne basasula bannanyini ettaka mu fandi nga bakosa sente zaffe eza uganda hmm. abantu abalina ebibanja ne basigalako eh, eh, eh, mu buganda emyaka gyonna jukira omusolo ogulabirya uganda gusinga kuva mu buganda wano ekkalamojja eri muntu egyebewaana gyebawunya obusa eri yonna emujyenyanja katumba gyava musimanya mu victoria hmm. omusolo ogulabire guva wano mu buganda omuntu gwe baali basasudde ali ogu hmm. mulandifani hmm. yekitonjo omuwesana <laughs> omuwesana kitonto yajja n'agenda ewa namasole namasole nanyini ttaka kiri kyegugambe singa gavumenti yakikola kitonto n'amusasula sente zeeri ayagala kikyokyo n'ajja ku ground n'agamba abantu ujukira wobo tosobola gobawo omuntu ng'alinako property gwe nayini ttaka omugula oba yeyeegula hmm. kikyo kyagambamu n'abagula ate abantu bewali ebusaani hmm. abamu bagaa teyatugula hmm. naye the thing could be nti wengula ettaka nga kuliko abasenze mbasasula oba mbawo omukisa okwegula kati oka kale katugambe nti abantu abo kikyo kyo yabasasula katukkirize bw'abasasula n'afuuka ng'alinayi ttaka eri lyonna mmayiro ngaoli namasole mm. gavumenti ya uganda kyeyakoze kyekintu kyeuganda singa kyeyakola mwankola yekikola hmm. badira ekyonti nebamwa bbiri nensuka oba musatu oba something i don't remember bukyalandi hmm. fandi ebeerawo bakasasula muntu ogu mwesitana munaabwe kale kati batanye osasula anti kakati rabayo munange twakulwa tuwa ekitiibwa bootafiire bajibuwoozi hmm. wapakabulo basamukuteesa bano baminisa bomumwembe guno ne mmala musanga nga ze mu ssomero ly'omwana wange ng'omwana wange ali ku paledi amuwuliriza hmm. eryo essomero ndiwuca ne batwala eruzira teriyo era nabaga ekirungi omwana wange asomera mu international school hmm. nabagamba waaba omukulembeze ng'avudde mu bwakabaka bwa buganda ekyo temunkubira oyo ayogere byonna kasava mu gavumenti ya wakati ne waba sekwitale wa state house najja okwogera eri omwana wange hmm. ne mutaŋŋamba nti ono sekwitale azze ku baana bagamba omwana wange mumufulumyanga ne musanga we mutadde nga muwadde n'ebyokulya n'ensasula omwana wange gwe kyenjogera nkubuulira ndi sirias redmas yatunira bwati ne mugamba otegedde ne ŋŋenda ne buli kirasi gyagendamu ŋŋenda ne ŋŋamba kirasi ticca ne mutwala redmas ne mugaddamu kye nagamba we wajje wano nga minisita wa uganda oba ani nga ziba okwogera mu maaso g'omwana wange omujjangawo n'omukola ki naye wenkizuula omwana wange nagamba there was a guy simanyi nini naki ndikubaku omuliro kubanga luwulira mm. bano abagayi b'omulembe guno simiti batumanyidde mm. bajja eri obusiru bwabwe ne babugatta ne babutukuba era kakubule nze kyensinga okwebaza bobu wine ku mulembe gu mm. atuleetedde abantu simiti betwali tutya nga tulooza bagezi nnyo bobu wine ababikkudde ne tulaba obutategeera bwabwe kati minisita ajja n'olyo yeeyita omuganda agamba nti mailoland kye kizibu kya sisitemu ya buganda wano nsooka ne ntunula bwe nti kubanga tinako mutegeera nakyusa tivi gwe disi njirina nakyusa bwe ti nengenda gu nendaba firimu nga ate nsonjerege nsonjerege mbu you know i know everything you what do you know ebyo bintu naffe tubimanyi n'endagaano weziri tosobola era kati kakubuuti mm. ekig woba oyagala gavumenti ya museveni egwe mm. museveni agwe mm. yepankere ku ttaka lya buganda byonna babitukoze tusiagwe ah, ah, ninda ko siri kitutudde wano wallayi ng'oyagala abantu bamu sente wano buli omwaku ate byonna kyalina hmm. njagala abo abasajja tuzaa nti balina emundu hmm. njagala bepankire ku ssaabasajja kabaka kubanga akwata ku mailoran oba olumbi obwakabaka bwa buganda ebigambo byowulidde byakayoebyange nzeka munumbe onuma nti onrist ngwa omu bakumi nfa n'omu abaana baba officers genda obuuze genda obuze oli wamaje ah, wange yali eh. kati abaana eh. teriyo mwana wofiisawe eh, emubende palasi eri egiraba <laughs> bino mbyogera ate ola mwalaga ono omusajja abasajja ebiwempe ng'asadde no pisito ng'alinga nga bakuli mumanyi atambula bwati alinga bakuli teriyo mwana wofiisa wa mulembe gwaffe bakubina ebyobakuba enrio target hmm. kubanga of course <laughs> era actually kizibu nyo okusanga omwana nga wajja nokanaawo abasaawo okujjaku ngaomusajja tayagadde kale kale mwakoze ekibiina ekyaye tugenda kuba twogera ku ggulu equation tugezeeko gisolovinga kubanga wentegeddeko onaku bairo abasinga ebikonga ebinene nyo mu entertainment industry byayolekedde biri ggulu era bigezaako kubanga biteeseza entertainment industry e uganda wabula ekintu kya association kisuse wano mu kampala naddaddala mu nsi keneyo ebyamasanyu oba gitandisa entertainment industry kaye mwakoze ekibiina mm-hmm. ekya uganda bloggers association mm. banyo babuloga bemutaako bebuzizaako bemutaako bidde essimu mm. naye weesimbyeyo okuba purezidenti mm. wabula ekikwesimbiza o twakole bakutaddeko kala ya redi netugamba mm. eh, nebyabuloga zibingiddemu politics ashbakata bamutaddeko yero ngaoliwa peple power oliwa nrm yisima mijagulo oba yisima all access ah, jajja ituli omutomi mijaga nti bota omuyita yisima mijagulo jajja ituli nga tumulayo alinga ngaali independent atanampawe bamubyeko akagundi kadienali nisimba musajja watu akaddi eh. kati lwaki bagaze n'akola ku ngufu hmm. n'amubbako kaadi ye naale eh, gomanyi katashibaga n'afulumya ebifaananyi ne kaadi ye naalemu a ah, kati isima alwane ne katashibaga bamukuba eŋŋumi bamukuba ezi naddeekirikuki ekirwa ekyekyammwe ekyo kyemwakoza association yamu ekisooka kanziremu kiri kyewatandikiddeko abantu hmm. kaye wisdom its true am a political and social analyst nontebuloga e eh, anti nzija mm-hmm. kati ekibuuzo kiri kibebwe mm-hmm. buloga kyeki mm-hmm. ekyo ekibuuzo era nawulidde katashibaga nemugawe katashibaga fe abaafuna ebbiri tu mu luzungu kati bino byesonyiwa gatuli ku tv nga bebanyonyola newunya n'okwewunya bebanyonyola buloga ye muntu alaba ensonga n'agyekenenya eh? wamala ogyekenenya n'agyogerako okusinziira ku ntegeera ye okugyogerako analyzing that issue mm. n'agyogerako okusinziira ku ndowooza ye nga ye wakitegeera mm. n'aleetera omuntu ali eri amuwuliriza okutegeera ensonga eyo mm. gyannyonyola era agyogera ye bloga era agyogera akozesa amakubo ana mm-hmm. esooka agyogera ng'ayita mu katambi k'amaloboozi odio kagamba osobola okuba ku facebook oba wonna wona wooli nowulira eddoboozi ly'omuntu ng'ayogera ku kintu naye nga talaba kifaananyi asobola ogyogerako ng'ayita ku vidiyo kati ngaabatulaga mhm. kati oli atudde ali mukundaba odiyo mwali ne vidiyo ensonga bbiri asobola ogyogera ng'agiwandiikako ngaba kakensa mhm. kakensa tayogera awandiika mhm. asobola ogyogerako ng'akozesa bifaananyi photography nga e, omuntu asobola okuteeta story nga bifaananyi byokka is a story telling kati obuzibu bw'abantu abamu nga bakakensa era alina obuzibu kakensa engeri gyawandiika alowooza kyekibaita blogin kyokka ogwo gwali mulembe mukadde nga waliwo webusaite hmm. nga webusaite ngaoli awandiika ku webusaite era ngaalinako ka blog ke nga yaba awandiika hmm. weya blogin ngaowandiikako naye eh, amin omulembe gugenze gukyuka hmm. efomat n'ekyuka nti you can write ng'oyita mu audio video mu bifaananyi n'okola n'ekyokuwandiika nga wa blogger now kati blogging oyo kati waliwo abamu n'abajerega lumbuye kyesakiriza bamwita mu political activist mm. nedda mm. lumbuye buloga osobola okuba bagamba lumbuye yeekubidde saidi emu kibiina kimu kyayo bwomba n'okwogera lumbuye saidi yeekubidde geno neba buloga bnrmb nebyboogera bnrm hmm. kakati mu lumbuye ababise lwa nsonga alina audience nene mm. nebyayogera ninety percent biri authentic mm. kati ebyammwe ekyo baolaba mwe mugamba lumbuye si buroga si mesi analyst kubanga yekula saidi emuyingi kakati kati nga gwe ogenda kukolera kiba kati nzija now kyebayita analyst hmm. kakiri nga buganda gwanga but its a combination of katugambe ebitundu nti kampala eh, wakiso hmm. Hmm. east bitya kati ekigambo bwa buroga its a combination of ba analyst oba baye tebaactivisi oleme gamba nti because kati okay ekisinga obukulu hmm. nti nsobola okukwanalizinga nga kati nze lwaki abantu era bambi bagamba nti ekituufu nti ndi analyst hmm. why ndabikira nnyo ku mativi ne ku maradio hmm. naye kasita otandika okunteeka ku serebu jazz kati ha ngenze ku mitimbagano kitegeeza kyonna kyonteekayo is a blog am blogging singa mbeera nkoma ku kalinga kyalisula omusana byayogera abyogera ku mativi ne kumaredio hmm. naye singa olitandika omukwata nga omukyaza buli saturday hmm. kati naye kyakola ekyokwanalizinga kati ate bakiblog they are showing to the world hmm. through social media kivudde kati ku mativi ne kumaredio kati bwekigenda ku social media osadde ku mitimbagano kubanga bloga owa blogging kiva mu kali ka blogo koyina jjajja kalikaoneganda ndi agadde okumanya muno temulimu kubala kasente ka genosalimu sale oba akasente ka gavumenti genosalimu sale muzeeyi wange actually asobola nokunga buzide nyimirira nenyimira nga sibuuziza mm. wabula njagala obuuza abantu bonna otandika kutonesa empijjebwa baani we can agree to disagree mm. era naye akimanyi simuleebeetangako sente ndowooza asolo zimpa asobola n'okumpa byonna byayagala mm. naye nze simukalumizangako era nze oba ontwala wa jenosale kusabira sente simanyi kulebeeta ndi mwana wa mumbeja am very proud god hmm. katonda yanyambye okufuna nekyendya hmm. kati sirebeeta muntu hmm. abalebeeta gye bali wabula nze bampise mu woteeri <clears throat> isimaayina ekyo kyayogedde ekinkwatako yangambye bwati nga banyinyonyola okwegatta ku kibiina eyababuloga yangambye wizidom bano bakyalimbakolera naye basobola okukeera enkya ne bankwata mm. nze mmanyi oli mukwano gwange osobola okujayo ku poliisi mm. naye watya wojja ku poliisi nga gwe pulezidenti gwababulogazi olaba nti kizitowa mm. dani okujja nga wizidomu yekka ekintu ekyo kyankutteko nnyo ok so ebirala bisobola okujja kubanga ne bana bagaba sente si zaabwe that is public money naye bazigaba bazigaba bazigaba kakati ekyo kyo sorry naye nze kindeese president museveni weyayogera ku byababuloga hmm. ekibya buloga nekifuna relevance ekikulese kutuyamba facebook bagijjewo bagigulewo oba bagongereo abo bakibaga kato abaawunya nze ate njireese kubalwanirira hmm. omukulembeze yenna hmm. akola ebintu bibiri ku robinga naku advocatinga okwogera kize nti nnoonya mulimu era abantu bangi bangambe wisdom eyowa beyond that level naye ate wenaabirekera bakataakifaaga mm. bagenda kuleeta amateeka bagateeke ku baana babuloga abayoutube mm. kubanga bwotekyenyigaamu abo abamuvumenti abo bakataakifaaga omanyi abakyali babbira ekintu okuwagira museveni okuba is definition of spirit mm. ekitali ekikyamu nze njagala president museveni muwagira kiri wenaale naye ate siri kidoli oba kidomola nti ekifu nsobola okukola ki kati sola kukiriza bano bakataakibaaga bayisima kwegamba bo webabawa amateeka gonna kasagabanga gavumenti yegabawadde bagatwala butwazi ne bagabaganyigiriza bantu hmm. for example kataakibaaga yenyumiriza mu kintu nti yerizoni lwaki bajjawo facebook kati ekyo ekintu era nze nsaasira omwana alina buloga ne youtube agenda okulonda abaana abo hmm. weobalaba nga balidde hmm. manya mwekabire kati nze nsekulwanirira bwenfuuka president osori oh, kagamba obuyinza nedda kati weba nnonda okulya ekyo kyokulya sikirina eh. nze kyemmanyi kimu kubatwala ku zembase hmm. tulina zi conference bulaaya how d we add on our voice hmm. funding e, embase zituwa funding ebiina bingi nyo ebisobola otuyamba hmm. kati gavumenti eno gyaa smith nsobola okutwala eggulu netuvaayo ne miliyoni kkumi ezo zigaseeki ekyenkugambe kale ebibaiso byoyogera kuggulu twagala tukwate ku nsonga yeggulu before nga tunagenda mubiwandiika ebyafulumu emabega awo hmm. ebyasoma okuleeta obuzibu between the three big fish wano mu ggwanga la uganda the gulu equation eganyoeyafuuka agoberera kati bobi waine amala kuwandika naye naddamu tugenda tutuuka hmm. waawo naye tusooka tugenda eggulu solution mu entertainment industry tulina wano guli equation tugenda gisolvinga tutya ah, ah, anti kati ensi za africa zirina ekintu first wali kapek Eh. Eh. abakulembeze bawano bakaddiye bali myaka gyakawungeezi saawa yona bagenda muggulu oba mugeyeena kaakati baagala nnyo balaba kati omusajja talaba nnyo firimu kati wemujja ne mubeera awo mumusanyusa mulinga mbwazi kati atuula awo n'abalaba kiddemu omulundi gumu kakubuli abagenda eggulu eh, abalaba awo mujja ne mukaayana ye naaba nga anyumirwa mumalako stress hmm. wajjukira asooka n'awuliza bano mukaaka n'ezindi girimaana tebaleeta ensonga bali mu kwogera konyi mm. bobwaine abalumi omutwe mm. batuula awo kati waaba ayagala okuwumula okuwuliriza ku mbwazi mm. akola bwati baani asobola ayita tone n'ayita bapromota n'ayita abayimbi kati omukaanaawo ye ngamujjako stress unevuma n'atuna bwakyobola abatunulira nanywa mukukasigala nakola bwatigoto awulige oluyimba lwagoli apapapusi olwaggulu abatunda bwati nemuyomba nanywa mukukasigala naseka muba mulivinga actually tumuwa sirape eh. obujjanjabi anowingire eh, ati ati mwe mulimbwa e eh? kati mujjako stress stress kati sirapekati katirabayo katirabayo kankubuulire hmm. diamond platinum mm. ngali mu america alonchi nga luyimba ne snoop dog mm. smith abanga harmonize yamuwa harmonize okuva mu gurupu ya diamond platinum yeah. sorry yamuwa yamuwa banezisingaawo yes. gwezoje guru YouTube genda okubera YouTube ya Diamond Platinum. Eh, Labayo. Diamond Platinum. Tafu B nakakimanya yayimba dde okusinga okusooka Diamond Platinum. <laughs> Oliva dawe. Wabadde ku TV bena. Tafu B. Eh, Oyo yayimba dda okusooka Diamond Platinum. Nina kuwa nono omulala. Rema namakula. lwemakana akatandisa wano juuzi wano nkumi bbiri mu omanyi diamond gyawatandikidde <coughs> kati gwe omuvubuka yakata kyoba olaba ali mu kutukwanira bannyinaffe era asobola okujja wano n'atwala space dana n'amwongezaako shiba eh. n'agattako sindi nenyongeza netumwa ennyongeza ya fiina eh, eh, bonna n'akola ki n'atwala kubanga omusajja asiiba ali amairungi ali emirondo omanyi e tanzania zongere tanzania zura mbezi waliyo mbezi beach nembezi kati zebera mbezi beach ewabakaga mbeera eh, nimbezi nakati eh, abasajja abo eh. mu bugumu lye babeeramu bonna abo abagatta ekireki ate nakeera ku maca ngaali banywa kyayi oli abeerako obuntu mm. temuna bwakomba emimwa giringa ja grumed <laughs> akozesa emimwa n'ebitundu bye n'agattako n'amatu era weomusanga ku mukazi wo ejjuuka eno gamba oyo kati nsiibudde ah, yagambye yamaze okutuusa rosroice zero mileage mu ggwanga lya tanzania teevugwangako bano balaba babawa oli atuusa rosroice hmm. bano bagenda mu wanarace obawa gundi hmm. gandi cruz <laughs> ava kubyaekaomaeonana rosroice n'oba ne sente ezigigula tebamala gagiguza buli muntu ate eno erina amateeka gaayo woba ogibula kyobola wano mu africa i think if im not mistaken yali saabasajja kabaka wa buganda yasooka ogituusa osobola okujja ngaolina oli mugagga ne bagaana ogiguguza eina amateeka gaayo ba kubina ebikadde nti ogiguze ku muntu naawe obatki waliwo n'okugibba toleetanga bantu kozinga omuseeri ziro mirage tuli ku ya diamond ya zero mileage ate oleta mubalabe tujja kugunda mitwe <laughs> akulage ku mpapula zaayo n'omusolo gwe yasasula n'omusolo gwe yasasula bona omusajja nga wagira museveni ng'ali mukwagira museveni tamanya atudde ku maggwa ayikola sente mmeka ombu mbooro ki yakoze ne security company eriwa eh, eh, eh, olwejjawo sarasini ani <laughs> akulimbi kozi ng'agenda kwekuuma yekka ah! <laughs> bana abasajja bebanayini ezo kampuni ezirala zaabwe kozi nga bamuwadde bubi mulimu ejangu ofuuka managing manager simanyi marketing manager bamarketing manager naye nga sikwe nanyini kati bali bajja kujjabamanyi bamanyi gwewe we bakolera sente naye nga siyo e nga si yaabwe bantu beka balina emizimbi wano nga si byabwe today wali ku nsonga yeggulu guliti eggulu e mm, byhewnako omusajja agamba agenda kugula private jet diamond platinum era yakupa jet private jet nagifuba okuvakale e nagenda ewa zali muganda muganda era nezali eyo omwana omuista n'omulaba eh. mugezi nnyo zali asiiba asiba mu steaming zali asiiba mu kunaaba bikoola byonna ebimuzza buto okumugjaku onkanyanya zali asiiba nomugamba nti zali mm. okuyapupa omwana omuto akuyamba okudda okulongosa sikini ajja mulya ku damon gwalaba eh? ye ate zali simunenyakola ebyo kubanga obwana bwekira gashuma bulese fomu mm. kale ekira gashuma namala asanga damon mulukubo damon atama okutambula eh? kira atunira bwati eh. amaaso wena nootwala <laughs> kakati zali zali waali ku nnaku eri e uganda kubanga wano e uganda n'oba omugaga ku nnaku eri wano n'enfuuka tyabe omwaire wakiwala nnyo gundi alaje ne typhoid mm. Mm. enfuufu eyo aa ah, ah, tebakulimba pera abaana babasawo tukunyonyole mm. enfuufu efumu typhoid bayirawe kanti gambe bwolwala nga typhoid manya nti walidde bbi eyo tuveeyo ate takukakakute nzija ku ekyo kikute abayo ate no kyebayita bacteriyo obava nkubuulira olaba enfuufu etukuba e uganda oyogera era kana akantu ako kalaba tokwetekangako lwa korona mm. ku nfufu ya uganda kubanga basibuze bakulya mu nkoola eterikolanga kati enfufu ya uganda bwujanga efumuuka weteeku kano waaki abantu bafukafuka bafusiba bafukafuka mu kampala webafama kati empewo eyo oba olidde ebbi yegun ye typhoid eh. otegeresye mugamba era weolwala bakubina ebyamazzi osobola okunywa n'amazzi amafumbe naye otambula buti nti ngenda mu wino enfufu egenda ekkuba kasabugwa wano enfuufu obuuka eyi otutte bbi kati tali tali ali mu sanditon hmm. sente zinyumira esouth africa nga toli mwavu ne wano uganda hmm. wa tugendenombibira ebiri wano uganda nagambako kyali omuntu bannauganda bannauganda naye kati anoonya kubukoola bannauganda bannauganda ababeera wano eh? singa gavumenti eno etutuga mm. yakola kyebayita infrastructure kale enguudo zokka mm. bannayuganda bantuusiza wano emotoka ezakabi naye ogamba oleeta emotoka ogivugirewa kati ekinnuma diamond platinum mm. aleese rose ruis zero mileage ah! diamond platinum agenda kugula ennyonyi atambulenga wizikidi eh, eh, omanyi omwaka wizikidi wadansa okuyimba uh-huh. aleo jenakutya kabako yayimba dosinga wizikidi <laughs> nedasaba wizikidi wadda wizikidi eh, eh, yakola nekiyimba eyolisima eh, eruyeruba biki jangu bano bagambe omanyi mubuja kabako omanyi bandi kabako zayimbiddemu gwe ye tns jakaka kabako yayimba dda nono ono chariani akwata ennywanto y'abaana kabako yayimba dda muzibbandi kabako yatambusanga music ng'ayimba kabako yayimba dda wizikid kabako yayimba dda osinga okusooka wizikid ah! yali ayimba birala oba bya bandi oba bita ebi ne bizzeemu eh. ne bikwatayo ng'ali ng'alaluse eh, eh, actually yatandika obiyimba ebyo ng'alaluse nga muzika aganye ngaakolaakola atekakati yaleeta ekyo nakikwatayo ye actually e gwe labayo nno olaba kokofinga ayimba nga kaba kuwaali kabako mugumiikiriza nnyo kyova olaba agumiikiriza mukyala we emyaka musanvu funa olubuto mugumiikiriza ah. era nze omuyimbi yenna sirabanga muntu mugumiikiriza nga kabako yenagenda ah. mwebuuzeeku ngakikola atya naye ekireetera kabako Hmm. okubanga kubanga kabakozi supatalenti singa tuze mbya ddala ekireetera kabakko hmm. okuwangaala bwatyo wiikidde muyitako nga yamusooka okuyimba hmm. sisitemu ya wano bana basajja bakimanyi nti baani abasinga mu music industry ono average bantu ba central bano bafube busu baze luvanyuma batonisi wayimbayo kamu wadde wadde waabwe watundayo ente esatu wabeera bulungi naye majority bagenda okulaba abasingamu baawano mm. ate bebaagala okwavuwaza katikambuzemu bebaagala okwavuwaza kakati Chameleon, neither uh, chameleon selling his music, his lifetime music at only three point three billion. Bebe kuna ya itu watakede kali mnegotiation za kutunda music we. Mwantakede mwenyo, sina chindi singabo buwa nyete ya ingila politics, neto anuenga aliguru. Hmm? Chino chitegeza chiri music industry Uganda. Kaka kubole chinti Uganda wa. bano abasajja kasita bobwen abeesimbako hmm. music industry eri mu kugenda era linda bano baana bapya bajja <laughs> kati mudra omutwala mu meeting eyo nga talisoba naye kati bali bonna bali desperate kati mudra tosola mugamba hmm. nti nkuguza talenti eyo yonna tekyalinaku bwannanyini agamba mm, nkuguzaako seventy mudra kubanga wanu muto hmm. akyalina future hmm. baidawe mulwakwa mugamba nti baguze music we bali abasajja asobola okugula music ogwo wakuyimba negwosuubira oyimba <laughs> eh, eh! program si ya omanyi kamiliyoni musajja mwagala nnyo hmm. namuwagira wano ku byameya kubanga ayogera statement emu yagamba amazzi eriyasi lukwaga mulemi hmm. nga mutufu nkiraba kamiliyoni hmm. sorry program problem si yakutunda music we hmm. problem atunze mmeka billion ezo sente nkubulira ekinti biliyoni erimu obukadde lukumi omaze sente ezo ziraba ntono nnyo kukamiliyoni singa abadde baziwa mudura nzikiriza ah. kati nze kati kankubuli kalo kasiita noba nga ogula miziko yenna hmm. nomuwa miliyoni bbiri biliyoni bbiri hmm. omanyi music industry ndabanga abamubbi lwaki music industry sente kyatunzi hmm. ne bana basajja bakikoze kigendere okusiba system otegete bannauganda they are good consumers of music ne sente zitezituuka ku muyimbi era bakigendeze kireme mutuukako lwaki mutandise okukomberera ku ntebe y'omusajja okimanyi nti no kamiliyoni yandibadde akola miliyoni lunaana omwaka ekitono ennyo hmm. mu myaka etaano kamiliyoni asobola okukola biliyoni ttaano naye agenda kutunda lifetime ye yonna ah. anti labayo kamiliyoni wagenda okunegotiatinga agenda nga ye mm, nefamire ye ah, ah, asobola okutunira bwati nala nga tolina kyomugattako bawizikidi wabagenda mu boardroom akimayoko banne naaleetayo n'abala nga tebali ku tiimu ye nga bazze tinegotiate waliwo ne bali baleeta mu meeting nga batunulira oli agenda okugula ne bamukuba akaama newaga omusajja ayidde tomugambe mm. naye amulese bulesi kutunuulira ani agenda gula naye kati kamiliyoni abeera yekka ne mubaganda kati munange onomukolera ekigenda okunnuma hmm. mwe kamiliyoni temumumanyi kamiliyoni musajja wamaninga kamiliyoni omulaba hmm. ne bakwata biliyoni ne bagiteeka mu kamiliyoni nga ye bagiwa bebe oyo hmm. kamiliyoni asobola okwenga nga abasajja abanigeria structure ya wano okutereza music kyangu nnyo so you want government oba jenosalemu sale akwate one billion just as an investment into kamiliyoni naye ate ekitasoboka naw kubanga wa kamiliyoni wavayo yesimba yenna ali wali awuma kati that is the fear eh. two nga bw'onoogula music wa kamiliyoni nga tosolo binze hmm. kamiliyoni omuyimbi ajja sente mu bintu bina hmm. ajja sente nga performance omuyisa okuyimba wakumbagayo ajja sente ng'atunze music ogikola bwe nkuguza album hmm. siguza you can't buy my music a hundred percent aa eh, ah, ah, weogula album yange siguza performing rights siguza synchronization rights siguza bitya eh, kati ekyo kimu ojja sente mwenda osimidi nga olaba supesidana nti bano bamwiseera ate obutya mm-hmm. nojja sente mukiralaki mu bulango eh, kibaita synchronization right nti nti akalango bakakuba ku tv nga bataddemu oluyimba lwo mm-hmm. ne bakusasula wano uganda kiri vesibasi mtn weekwata oluyimba lwa camelion mm-hmm. nebikozesa okulanga product zaalo camelion akuba engalo mubaba banyambi mubampromotinga basindikira poliisi okwata ekyo kyokka nobaga njagalakati nze abayimbi be nandibadde sinenya kugenda gulu be bafefe hmm. kabako hmm. ono liropazo hmm. kubanga ensi ebanyiza emyaka ebiri abonna naye ekizibu be basita abaffe of course okusaba zekigaana naye osabye otya nze obuzibu bwange bwe nalina ne pepe nti saamugaana gaba tshirt ne bwe yafukamira kyankola bubi mm. lwa nsonga bano bafala bwe bakulaba nga ofukamidde mm. gwe sita nze bwe najja bajja mm. kunkuba mpi nakinyala na maneja we namugamba maneja tosobola kuddira muyimbi nakitiibwa kye kyonna nafukamira ng'agaba tishat teweza na lukumi kubanga ogiyuza booteringa katambaala neisimamijaguro yagaba tishat nga tafukamira gwe ofukamire siraavu baba balowooza nti wanaafukamira nnyo mukulu n'amulaba n'amuwaayo mpenkoni kati nze pobulemu ya kamiliyoni ogenda eggulu isoke hmm. naye akikoza atya kanemigivya an example kamiliyoni wetuuka eggulu hmm. yajja n'abantu nga makumi abiri mu baavu hmm. namugamba ku gate twagalako bataano bataano nga kuliko naye yeyiwa okutaano ekyo kyokka mba kuba kamiliyoni ngamba mugambe jeni nzizeeyo kyekyo kati mwana obakitegeera yenootimin nemugamba najja nagaba natuuse n'abantu bani kambalekere bafiina ngenze kyova olaba njagala nnyo hudaman ayina ayina self extem kamiliyoni hmm. nali ntambula nemuga nenkola press conference neŋgamba nakoze appointment nze n'abakulembeze makumi abiri gye naganye okundaba ngenze wange toyongerako birala wallahi bandirese helikopta nebamukima nebusirikale bwamugamba kamilion bano baderi twagala bataano inkuludingiyo ako nakagwa butaba nabahandola bano abamugamba nti wa wano oli munene nze mbakubawo nanimuge kamilion kyuka bote nemukuba akama nakola kyeŋgamba neweyandize wano nagaba bakyali kamilion nakola press conference nagaba bakyali beggulu bambwa ekyokumanyige bwayingira aha ekizibu kye uganda hmm. be basta abatamanya amaanyi gaabwe hmm. olaba wano dagalas yansindikirako screenshot ya twitter hmm. jesakosa nnyo nga muwiiki eyo babaze abantu batana asinza okutrendinga nga mulimu kampuni bbiri nga ndibwakusatu nzenzeko omuntu eyalimu n'ebirala bibiri n'asakolinga bwati naŋamba taligooli wakabi dagalasi lwanga naye nga nze gwagamba twitter enkalubiza n'okunkalubiza nti mm. neewuunya ekintu ekyo e uganda be bantu abalina amaanyi naye nga tebeemanyi maanyi gaabwe waayi tetulina tebalina bahandola batebabaga hmm, ezemuwotuuse jana tugende ewo gayona mm. gayona akkola ekino mm. otegedde kamiliyoni wakkiriza kali ng'akakudde n'agenda mu meeting agenda jikira bamutwala ku appointment yagenda otula wali nasangawo abawuma nga bawuma bali abiri mwaba ye kamiliyoni bamuganye wali waliwo king michael big eye king saha uh, no ani fiina sindi bonna executive eri awo kuliko isaaka luki kamiliyoni hmm. bakulaba ekyo nandigaejeno nasabye appointment yange naye omanyi kaseeyayita wali omanyi we bamugamba hmm. akamiliyoni ah, mwegatte wano mu mbuuli emwena nga muli wano a ah, kamiliyoni yali amaze okudda ku levu ya fiina kale nga twagalumayiza kaye ekiwandiikokutegeddeyobetakakumanyamakati ah, okiva ekiwandiiko mm. bobi wine waalaba embeera njagala mutegere mm. bulungi mm. awandiika muwulirize kino bobi wine teyawandiisa ekiwandiiko ng'ayogera ku kabako n'alabe ne mariaki era mariaki musaba wansigaddemu comedy bobi wine yabadde tawandiika ng'ayogera ku ggwe gw'oba ozijjayo eggulu bobi wine yawandiise mm. nganze we nalumba omusajja w'ekiwatwe ng'ali kwono legendare kamiriyoni ye gw'amanyi ye muganda we ye toli ku bakabako kati mali ekinala byalumba bobi wine no mm. bobi wine yawandiise ekiwandiiko ng'alaba kamiriyoni afuusa asabiriza mm. ye ng'agamba kumaanyigo ee eh, nze kyemmanyi kale kyemmanyi nti kamilion asobola okuba munyiivu mm. nti of course waliwo ebyaliwo n'atafuna kaadi kamilion bob wine atuuse gyatuuse takimyeko nakyaliibwe ne kati ate ne bob wine naye musaasire mm. beera kulaba olina keeki oli wa bebe oli waali kati kati naye omusaasira mm. talina wakutandikira kati ekyo kyokka kikola ki naye ye bob wine yawandiisa ekiwandiika anti abanyiize abasinga baalya ne mubeeramu naffe abatuufu hmm. abawolereza bakabaku nti nedda bobwine kale ku bano bakabaku buki naye wogenda newetegereza ekiwandiko kya bobwine hmm. he wasnt referring to those people yabadde akulembeza ono muganda egwamanyi wandize netwogera nogamba naye bobi kale ate sikamilion avebagae nagenda ewa chali oyo hmm. nga mugamba nkubira akajje mubaseneta nagaana nensalawo nzijja eggulu ntime miliyoni abiri was this bebecruise comeback oyo comeback atagirina yaaliwo okubuukira anti kakati bobwaine akola embeera anti kati ate ogenda ekulu ye comeback yakuba oluyimba lwe wano feeling ne ludboyidanalero hmm. nanagula ne bakuba oluyimba ah, netubeeraku olwo kinisa analeeta olwo omwaka munamba ziri netuzikiriza so this wasn't a comeback for for Bebe Cool. Kati woba comeback ayo jifunira ku Bob Wine nga amaze kuwandika. That's his mm. problem. Chovola na mugambe chigambo crashing. Mm. Gogo bagendo crashing obo gamboli. Mm. You nze Bebe Cool na gamba era kanchi dem oyo mwanamke kazi ni wangu. Nze da nani njagala nyo Bebe Cool. Era nga tuwakana nayo kazi ni wangu. Ku Bebe Cool. Nachigamba ni manager ro ni mugago ngubu. Singa kuda kazi ni wangu. Era babe wunya. laavu ya bobwenge najijja hmm. naye najijja ku reality hmm. nti kati fenna bobwenge yajja nga okujyawo ng'oliko ekikyamu ku bwongo ng'olina mukkiriza amaanyi nebyayogera nga byebyo hmm. ng'otyanga gayi nga yakuba oluyimba emyaka kumi n'etaano emabega nze bobwenge muyita profesa nabbi nga ayogera ku bintu ebigenda okubaawo <laughs> eh, naye gweoyimba wayawaya google cares about wayawaya omusajja ayogera ku bintu bya myaka abiri kiomugamba ki olukiiko eh, olukiiko otudde gulu watuwulukama tepekuulu nze kyemusaba nze kyali oyo okujjako ebyo kubaka kati to me i don't give a dam kubaba hmm. ayagala kwogera ebyo ebyenrm gasi yayogereye waba ayagala kusesema nga wayogera aseseme kubanga asesema hmm. oluusi hmm. naye nze nandirowoozeza nti bebekuulu yanditandise nga ebintu olaba bye yaleetanga bebekuulu list nga ye yakitandise nga ye nga tabuukira byabalala nti bobwine ayogedde kati ne tukubiganya ekirowoozo kyekyo katiba tukyali awo bebekulu n'awandika ku posti ng'ayogera ku daana atuline nti gwe mukazi gwe abantu bali mu otegede mm. wandirayo bebekulu mu myezi nga mukaaga ng'akomyewo avudde mu bisesenye mm. ne kasira natandika nga alumba bobwine kyawandiise ate newaka kati naye ali ggulu mm. kitegeeza yalumbye bobwine agende asabe era agenda tuukewo omusajja agambe tewala byonadde mukali ajjalikema mere kati enkinyiko sente kati katubuuzemu kitegeeza kyeyawandiise kyeyawandiise kyekiba ku ntobo ya mutima gwe abaliyo bajjakaggawala nalabye ne bisaati atutte fayiro z'abamu bubibabbawonsa sine eh, musajja bisaati eh, ajja zitwala n'ezabamalayo ajja zitwala gwe mulimu gwe kubanga munnange yeye ye yafuna appointment te munange tetuzifuna naye ng'ogyetaka kale <laughs> nze omwana w'omumbejja eh? mutabani womulala hmm. ogere kafaananyi ketwalaba bobwinnze nsobola okugenda ewa ssale kubanga muzeeyi wange eh, nsobola okgenda ewa ssale kuba muzeeyi wange naye ebyokuddaawo mbu wegayiri wegayiri onogaati bamugwiridde mugaati gwe ani nga ani gwebagudde mu bobi wine ofaananyi wasale bwafulumi bagamba yali nyo kyali wakale kaihula so yalabye ngaomugaati abaana baguguddemu gonna gonaakugula ekintu kimu bwobanga oyagala kwogerako ebyo bintu hmm. kimanze nze nani info bobi wine yali mukwano nnyo gwa jeno muhosi otegedde anti bamuhozi bali babiri aliwa ku bombi onoono oh, twakamumanya twasisaani gwendiko eh. nze nabalabako lumu twalaba fena omupiira gwa basketball kuwa mca muhozi ngaze ne boboy actually webali abagenyi abakulu boboyine ajja ne mukyala we nga bakyali boboyine era teyeganangako yali mukwano nnyo gwa genosale actually mu famile yenna tufuga wano to me i believe boboyine mukwano nnyo gwa genosale lwaki genosale nowoba wa opposition ye musajja yekka bakulisena asobola okuwuliriza nti akugamba nti kino kyoyogedde wabula kituufu that is general actually kantyogere mu bantu bonna bonna abatufuga efamiry mm. yawano yonna mm, famire yawano yonna egiraba eyo yamuseveni etufuga muntu ali ogu tebakulya nga sente is genosale buli muntu yenna no nkubu ate oleetaani aa ah, ah, oleetaani kanika omanyi tiwakabaka buganda bwagana okugera n'omuntu yenna eh, yali ogu nkubuulira yali ogu yali genosale oyo jenusalemu ntwabw ekitiibwa buli muntu tebakulyanga se obwakabaka bwa buganda nga ekayunga eguddewo hmm. baagaana okwogera ne museveni na buli muntu genda okibuuze noogu nga teryasola nakkuba ku simu eyo ngaera kalwedi eh? museveni byeyayogera nti mm, banteeka mu hold gomanyi okuteeka hold emyaka ebiri <laughs> so yali oh, do you know why people respect jenusalem no. because he respects other people okay. he gives respect to other people genda oyogere n'abalala so kyogeza kugamba n'owooleeta ebifaananyi bya bobwaini ng'ali ne genosale ba muhoozi baali ba mukwano the question would be bw'osanga nze omugezi who is a social and political analyst nkubuuza nkitegedde baali ba mukwano hmm. where did they fall out ti bobwaini atugamba bano bava ku nsonga z'abantu nembaviira actually bobwaini hmm. ku bugagga ne connection zeyayina yandi basigaddemu ye n'asigala nga yeegaggawaza nga olaba bisaati mm, naye mm. gwe okimanyi nti nno bob wine yakulaga nti musajja aliwo okulwanira bantu bwe yabavaako kati labawekiwatulaleeta rizon tubalabaagwa senior six bw'oleeta kufananika bob wine ti yali mukwano gwa jerusalemu wozi mm. nze omugezi kati olaba kibayita analyst tiyenze omugezi nina okwanalizingira abantu bategeeza timumyaka kiwe kiri akikati kwe mulese baki watule abatamanyi luzungu nze bwondeeta nti ekifaananyi kyange kiri ku whatsapp group eh, enamba gye mbasomese eh. kiriko nze ne sale a question is wisdom where did you fall out otugenda oh, kwafaana tade guli question eneggwawo eh, bino nanga biweddewo tesobola kubanga nkugambye omusajja oli banaalabanga embwazi